саат 20.00-ға чейін келбесең үш талақ дедім жетішпесін біліп 19.55-ке примерно 21.00-ға шартымды жылдырдым аялым 20.18-де келді талақ түшпейбі дейді туғандар талақ мәселесі ойыншық емес талататын үш нәрсе бар хунна жиддун хунна хазлун чын тамашасы тамашасыдағы чын азат қылған талақтықы никеники бұл үшеу ушундай да талақ тілден чыктыбы атылған оқтой қайра келбейді талақ берді мен қайттым жоқ жоқ жоқ андай жоқ тақсыр андай жоқ эненин емшегінен сүт шығып қайра кіребі болды аялыңа талақ бердім деді е адашып қалыптын тоқта тоқта тоқта бүтті а бирок мына жердеги мына мына маселесин айткан үч талак дедим дейт эмне дедиңиз үч талак берем дедиңби же бербейм дедиң мен каяктан билейин дейт түшүнөдүңбү талак келечек менен түшпөйт эй ушундай болсо үч талак беремин сага ошондой болсо дагы түшпөйт талак түшүнүктүбү үч талак ал беремин деп качан берет кыяматта береби <laughs> ал түшпөйт уже келечек менен түшпөйт келечек менен нике дагы кыйынданбайт мен үйленемін сені аламын неке қиямын е түшпейді ошон үчүн никеде кабыл алдыңбы кабыл алдым ошого байланат да кабыл аламын качан бир күнүбү бир жылдан кийинби өлгөндөн кийин аласың кандай андай жок да демек бир шариятта туугандар өткөн чак талактыкы дагы мына ушундай учур чак менен да иштейт а бул келер чакка иштебейт а мына кичине этиятташ керек акыркы учурда ошо көбөйүп кетти этиятташ керек я согласна десе болбойт экен да я согласилась деш керек экен да бірақ мына мынау да мына қаулы алдым бар ғой теге егер де ә, мақұлсың десе мақұлдығымды бердім деп айтпаса да мақұлмын десе да өте береді учет жаққа я согласна өте береді екіншісі бірақ сөзсіз айтыш керек я принял мен қаулы алдым депші жаңағы кеттік жолдошым мені менен жашайды үш балабыз бар <coughs> бирок башка аял менен жүрөт анын да үй бүлөсү бар анын өзүнүн күйөөсүнөн эки баласы бар үш жыл мұрын менің жолдашымдан егіз қыздары төреген бирок күйесі білбейді күйөөм ал аялға қыздарына деп ақша беріп тұрады Белек бекчек беріп қаржылайды вообще тоқтолбой атышады тоқтолбой атышат. жолдошумдун зына қылып жүрген себебінен балдарыбызга залақасы тиеби жолдошым тоба қылған болса ақирети жақсы эле болобу я алла туугандар эй мусулман бир туугандар мекендештер жақсы ұғып алайық ақырғы күндері ұғып атабыз маалыматтар келіп атат бишкекте зына көбөйдү деді. жақшылық менен эч ешқашан пайғамбарымыз айтқан пайғамбарымыздың сөзіне таянып тұрып айтам, ант менен айтам мешітте тұрып жақшылық менен бүтпөйт ушуларчы ушунча гостиницалар көбөйдү дейді ушундай көбөйдү аялы үйүндө күйөөсү іште түштө деп ал ойлойт ал күндү түндөсү деп күндізі деле зына болуп атат дейт же болбосо күйөөсү дагы башка жумушта аялы башка жерде башка жерде иштейт ошол жерде чогуу иштеген бирөөсү менен дагы ушуна сүйлөшүп алган тияк кетти күндүзү эле зына туугандар ыймандан ажырайсыңар эй кудай сактасын баарыбызды сактасын үй бүлөбүз бала чакабыз туугандарыбыз сактасын зынадан коркойлу ыйман ажырап турат деп пайгамбарыбыз айткан бунун кесепети өтө жаман кан менен бүтөт кан менен бүтөт қан төгу көбейеді деген пайғамбарымыз айтқан ұрпақ бұзылады е кейбірлерінің бала шақасы бар кейбірлерінің уже неберелері бар ушундай сынаққа барады е құдайдан қорқойлы болбоду өлімден қорқойлы қандай жашасаң да қандай шырайлы болсаң да қанша бай болсаң қанша би болсаң да бәрібір өлесің де тура қайаққа барасың е ким дегендер өлді ғой е <coughs> ленин сталин өліп қалды ғой е хотя мынаны түсін мына жердегіні ұзаққа барып алсаң дағы дегендер өлді деген байлар өлді деген эй, матанас хаттал әмбия адамдарға чепуха пайғамбарлар өлген дүниеден уже өлімді естеп көр қараңғы көрді естеп зынадан қайтқыла әуир керек әуир керек балаң біліп қалса қандай қызың біліп қалса қандай е ата білсе қандай күйеуің біліп қалса қандай аялың біліп қалса қандай кішкене бір отырымдық рахат үшін сен түбөлүктү дозоқты сатып алып атасың да кішкене отырымдық рахат үшін шайтанға алданып қанша әуелсіздікке барып атасың бір бала айтып келді маған ушундай көзімде жаш алып айтып келді толық маалыматтары менен тоба қылдым дедім я алла тоба қылдым құдай сақтасын туғандар азыр мына мына мына мынаны қараңыз мына мына мына живой вопрос живой сұрақ башка анын күйөөсү бар бул менен дагы аял айтып атат муну дагы аялдын боорукерлигин карасаң эмне дейт балдарыма залакасы тийбейби дейт бир нерсе билип алган а десе буну кетирет да тепкилейт да мынандай залымдар карагыла залымга да ар бир күчтүн үстүнөн күчтүү бар андай эле кыйын боло бербе алла үшін деп бүктеп қояды өзің білмей қаласың сақтаныш керек қорқыш керек туғанда мына нені қара жолдасым тоба қылған болса ақиретті жақсы эле болобу дейді енені қарай аялды қарай балдарына күйіп дағы эле жолдошунун ақиретін ойлап тоба қылсын ким ұққан болса аял аялбы тоба қылған алла тағаланың берген жашоону татынакка өткөрөлү алла тағаланың берген жолдошту аялды жарыңыз жұбайыңыз қожойыныңыз альхамдулилля балдар бар е неберелер бар кішкене әуир керек бет керек жүз керек иман қылып алғанды қылып андай болмайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам даже қараңыз пайғамбарлардың аялдары кафір болушы мүмкін зынақор болушы мүмкін емес алла тағала зынақор кафірді лайық көрген бола береді депші бірақ зынақорды лайық көрген емес нух пайғамбардың аялы кәпір болчу лут пайғамбардың аялы кәпір болчу түшүндүңүздөр бу алардын никесинде шариятта боло берет эле биздин шариятта болбойт аларда боло берет эле бирок бир дагы пайгамбардын аялы зынакор болгон эмес зынакор пайгамбар болбойт пайгамбар зынакор болбойт тууган пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан менің ата тегім адам иә исламға дейін біреу дағы осындай еме сұйықтық қылған емес <coughs> аяқ сұйықтық қылған емес зына қылған емес арамға барған емес ата текті сақтайлы ей мына ұшының барлығы неден болып жатады телефоннан болып жатады тоқсан тоғыз пайызы телефондан болып жатады телефоннан болып отыр тек бір зына оңай болып қалды арам оңай болып қалды үшін телефоннан гөрі де қарап тұр оны бұзылып жатады е пайдалы нәрсені алайлы пайдасыз нәрсеге кіріп өзіңіздің ақыретіңізді бұзбаңыз қабырыңызды жыланға алыңыз имансыз жашауны тастаңыз тақсыраны ежелерге дағы қарындаштарға дағы қыздарға дағы ағаларға енелерге достар барын айтамыз қайрылабыз е алла үшін е қорқың құдайдан е ақыбеті жақсылықпен бітпейді ешқашан бітпейді тоба қылыңыз ким ушундай болуп калса чын жүрөктөн тоба кылып алладан кечирим сурасын алла жаш күнөөнү кечирүүчү күнөөнү айыпты жашыруучу аллах алла таалам баарыбызга тоофик берсин туура жолдон адаштырбасын баарыбызды тууган бул жаман нерсе өтө кесепеттүү нерсе өтө кесепеттүү нерсе ошон үчүн мына интернет телефон батыш сатыш ар мамлекеттердин баардыгы мурда угат элек анча мынча тияктан болот азыр бәрі ачык ашық калды қалды мурда үй үй менен көрүп отурат жаман нерсени көрө албайт эле а телефондон азыр каерде болсо көрүп отура берет ай ай ай ошо көрүп жатқаныңызды алла мени бир алла көрүп турат деп коюңузчу өзүңүзгө кандай болор бар